quero continuar nos saltos por mais um ou dois anos. É, acho que isso eu vou definir um pouco mais para frente junto com o meu técnico. Participação olímpica, com certeza. É, eu não tenho uma, uma outra pretensão, não pretendo ir a Tóquio. Super quero me formar em jornalismo, é muito legal. Eu adorei fazer a faculdade e deixei as matérias mais interessantes para o final. Porque eu sabia que antes eu não ia ter muito tempo para me dedicar. E agora que eu vou ter um pouco mais de tempo, eu quero poder me dedicar à faculdade e fazer direito. É difícil pensar em, em, Olimpíada daqui a quatro anos, em Tóquio. Eu tenho que ser mais prudente hoje, não dá para sair falando assim, acabar a competição. Se eu tivesse 22 anos, não, vou treinar forte para chegar. Mas agora não, agora ano que vem a Sabrina vai ter, vai ter os filhos, né? Então eu quero dar um pouco de atenção. Logicamente vai, vai acabar um pouco de atenção pro salto aí naquele momento. Se eu tiver tudo bem estruturado ali, muito bem, a vida estiver boa, tiver tudo encaminhado bem, se eu estiver feliz, se eu tiver com o corpo bem como eu tô hoje, eu posso continuar. Mas agora, pós-Olimpíada, eu não quero nem pensar nisso. Agora eu quero pensar em relaxar e descansar. acho que ficou claro para que a gente chegue no nível né, do, do César, do Hugo, da Juliana, é, tem que ralar bastante. Né? Então eu, eu espero que esses atletas que a gente tem hoje, essa geração nova que chegou aqui cheia de gás em 2016, que eles tenham essa consciência né, e, e, consigam se espelhar aí nesses grandes atletas que a gente tem, que não vão estar tá mais tão juntos com a gente, mas com certeza vão estar tá, é, sendo as nossas referências. No momento eu vou focar no meu individual, mas assim, futuramente a gente vai preparar alguém para fazer o sincronizado comigo. Eu vou bem focada, porque é um sonho mesmo classificar de novo para uma Olimpíada, ainda mais no Japão, que é um país que eu sempre quis conhecer. Eu pretendo focar bastante no meu individual, né? Porque esse ano eu não foquei muito nele. Agora, esses quatro anos, eu vou treinar bastante para nada me atrapalhar. Eu vou focar mesmo no meu individual. E se der, né, formar uma dupla. Temos que fazendo um planejamento já avisando a Olimpíada de Tóquio. Eu sei o que tem que ser feito, eu tenho o meu planejamento. Eu faço muita questão é, de que o atleta cumpra aquilo que eu planejo para colher o resultado. Então, quando essas coisas acontecem, geralmente o resultado se aparece. A coisa mais importante agora é descansar, botar a cabeça no lugar, colocar novos focos. Com certeza eu vou continuar focando no, no individual, mas com certeza tem o Isaac, que é um atleta muito bom, que eu, a gente já fez o sincronizado em Kazan, que foi um sincronizado muito bom, então quem sabe um, uma parceria com o Isaac. Se tivesse uma vaga ali para mim para sincronizado seria muito bom, mas meu foco mesmo é individual. Focar primeiro nas preparatórias que as Olimpíadas é consequência do meu esforço entre quatro anos. Se com 16 anos quase consegui, com mais experiência aí, consigo. Eu vou seguir para 2020. E quem quiser me acompanhar, vai acompanhar do meu jeito. Eu gosto de estar lá e ver o meu atleta disputando, porque eu não olho nenhum técnico de cabeça baixa, olho de frente. As coisas vão modificar bastante para eles. Nós trabalhamos alguns meses com uma equipe multidisciplinar, pouco tempo, deu um bom resultado. Eu vou tentar fazer isto acontecer novamente. Vou colocar a minha linha de trabalho para 2020, vou ver quem se encaixa dentro desse trabalho. Esse primeiro momento, pós-jogos, a gente vai voltar a focar um pouco mais no individual. Vai mudar a série, colocar saltos mais fortes e aí depois juntar novamente. O Tio Rob vai continuar treinando sincronizado, mas não vai ser o, foco de novo. Até porque para Tóquio, é, acho que as chances são maiores de classificar no individual. Eu pretendo fazer mais um ciclo, quero, quero muito Tóquio, né? sei, sei que posso, né? eu sei que eu posso estar lá em Tóquio. E a gente tem que, assim, trabalhar o dobro do que a gente estava trabalhando, né? acreditar mais do que a gente estava acreditando, porque, assim, as, as coisas podem dar certo. Eu queria muito focar principalmente no meu individual, porque a gente quer, né? A gente participa de uma dupla, eu até super adoro competir dupla, porque eu acho até um pouco mais tranquilo, digamos assim, porque você não tá ali sozinha, né? Você tem uma pessoa do seu lado. Mas eu quero ter também o meu espacinho e competir, ter o gostinho de competir individual também. talento eles têm. Né? Esses atletas que a gente tem, têm muito talento, têm muita condição. E se eles realmente conseguirem... É, se dedicarem e, e, vencerem as barreiras que vão encontrar aí, eles podem chegar é, mais longe até do que os atletas chegaram até hoje. Quanto mais você trabalhar, você vai ter melhores resultados, né? E meu ensinamento dessa Olimpíada é que não desistir nunca, porque é, o sonho continua. 2020 está aí.